props siya. Ah, ang dami, oh. Hello. Hello. Oh, Jimpo. Sangguhan siya. So yan, subukan naman natin yung bagging, no? So yung bagging, ito yung alternate yung kamay. Yan, gano'n-gano'n ka lang. So tingnan natin kung makakaya natin. Diba? Ito mo makakaya So yan. So medyo malaking ka natin. <laughs> Taas! Ang hirap pala. naman. Try natin si Clara. Ako po ang susunod sa inyo yeah. sa baging na yan. And natin po nakakakayanin. So, mas pero sana hindi na kaya. So, hopefully sana kaya ko. Let's go! Una tayo. One touch. Una tayo. One touch. Una tayo. One touch. pa, isa pa. Try pa uli. Second time. Sorry po, guys. Hindi ko nagkakat ka na. Bahala ka Ay, magaling pala eh. Sa una na. Ayan, nanibago lang po siya. Nanibago. Ah. So, Ay, perfect. Sa'yo, pabalik. Dapat pabal may pabalik. Pabalik. Hindi. Eh. Try natin itong gulong napakabigat. Kaya <laughs> kasama natin si Brad Tyron and Brad uh, Clark. Tara! Hello! sobrang bigat. Yan, medyo magaang na siya. Ano po, gusto ka na? Yan, ano yan? Sa O-arm, shoulder. Pang ano, Man. Clara, ano masasabi mo sa pagkabagsak mo kanina? Ah, kanina, ah, actually hindi ko alam eh, bigla akong nagulat. Akala ko kasi yung first time na ginawa ko yun. Akala ko ma-perfect ko. Pero yung pagka pangalawa, pangatlo, Nadulas sa kamay ko eh kasi pagkaganong ko, biglang nadulas yung kamay ko so bumagsak ako sa baba. Pero, so, pero yung huli perfect na yan ah. Pero sa pangalawa, the second time, okay naman na perfect ko. <laughs> pero okay naman. That's good.